Zaman kepingin duwe-duwe napa seneng duwe Nen? Nen? Kepingin duit duit, buatkan seneng duit. Lame seneng duwe oleh oleh. Tapi oleh seneng duwe kalau wau, dinggo wasilah, diniati ah. Ad-dunya matiyatul mu'min kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunya iku tumpakane wong mukmin. Dadi sampean iku kena jangkep wong duwe iman nek sampean niku numpak dunya digawa nang Gusti Allah. Tapi nek sampean kuwalik sing ditumpak dunya. Ya napa kira-kira? Jangkep wong duwe kuat imane napa mboten? Mboten.